that bitch. Kill anything that I see I'm a boss. anything ich auf Wolke 7 am Rumschweben bin wie die Lufthansa. Mein Test mit dem hat im Gehirn, komm ich auf die Bühne, werdet ihr panisch. Es läuft an, scheiß runter von der Stirn, mein Flow einfach zu sympathisch. Gefährlich, so wie Capoeira, Fans, die mich angewundert sind, wie jede Zeile. Akrobatisch den Schlag in meiner Leber sitzt. Drive-by-Shootings wie... Shit. Drive-by-Shootings wie Schubert Erpressung. Auf der A47 hört man Schüsse aus dem Westen mit der AK-47. Wenn ich zahle, nur sterben, bleib vernünftig, ohne zu scheren, zahl immer glücklich, dann hast du die Ruhe. 36 Mafia für immer, forever auf Erden. Das hätte gepasst, ja? Das hätte gepasst. Korrekt. Machen wir gleich nochmal, Alter. Ja, ne? Bam, Motherficker.